ძალიან სერიოზული ნაბიჯი არის ევროპისკენ, როდესაც ევროპის სახლი ჩვენთვის იხსნება, როგორც აი მეზობლები გასაღებს რო გაძლევენ და არ გიშლიან შემოსვლა საქართველოს ანდობა ქვეყნის მიმართ, ეს აი უზარმაზარი მიღწევა ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ხელისუფლების თითოეული მოქალაქის არასამთავრობო სექტორის, რაც ახლა ყველამ გააკეთა რაღაცა ამ მიმართულებით, ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული პასუხი იმაზე თუ რა გააკეთა ისი გააკეთება მოუხერხდა კონკრეტულ ხელისუფლებას ჩვენი